So if you want to see that, then please stay until uh, the end. With that said, now let's get started. Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu bir kadro hareketidir. Bu harekette ben diye bir kelime yoktur. Biz vardır bu hareketin her bir ferdi ülkesine, milletine aidiyet duyar. It so nice. Bu hareketin her ferdi bu toprakların hamuruyla yoğrulmuştur. Her hareket önündeki engelleri, zorlukları ve barikatları aşma konusunda kendine bir örnek seçer. Kendine rol model olarak bir lider seçer. Biz şanslıydık. Çünkü kader bizim gençliğimizde sadece bize örnek olacak değil, dünyaya örnek olacak bir lideri karşımıza çıkarttı. Bu kişi tarihin bize hediyesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. okuldan çok şey öğrendik. Korkmamayı öğrendik. Yiğitliği öğrendik. Kararlılığı öğrendik. Yedi düvel bir araya gelse sadece Allah bize yeter deyip yola devam etmeyi öğrendik. Dik durmayı sizden öğrendik Sayın Cumhurbaşkanım. İnanıyoruz dua ediyoruz. İnşallah 2023'e kadar binlerce yeni Recep Tayyip Erdoğanlar yetişecek. 2053'e kadar Fatih Sultan Mehmetler yetişecek. 2071'e kadar yüz binlerce Alpaslanlar yetişecek. Ve Osmanlı'nın torunları yeniden dünya lideri olacak, yeni Türkiye'yi inşa edecek. Bizim inancımızda bezginlik yok. Biz inanıyorsak mutlak galibiz. Biz diyoruz ki Allah bize yeter kardeşlerim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, ülkemiz için birçok yeniliğe ve birçok esere imza attınız. Davos'ta ümmetin onurlu duruşunu siz sergilediniz. Yol medeniyettir dediniz. Ülkenin dört bir tarafına yollar götürdünüz. Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Fakirin fukaranın yanında oldunuz. Sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanına elinizi uzattınız. Dünyada zulümden kaçan her kişinin ümidi oldunuz. Ülkenizi, inancınızı, değerlerinizi, her şeyinizi ülkenize ve mazlumlara ayırdığınız vakit dolayısıyla ailenizi, çocuklarınızı ihmal ettiniz. Kendinize vakit ayıramadınız. Siz bu fedakarlıkları yaparken büyüyen Türkiye'den korkan dış güçler, onların maşaları paralel yapı ve baronlar ile muhalefet el birliği yapıp her seçimde sizi yenmek için bir araya geldi. Her türlü tezgahı iftirayı size attılar. Güçleri yetmedi. Size güçleri yetmeyen şer odaklar ailenize, çocuklarınıza dil uzattılar. Yalan, iftira ve nefret dolu algı operasyonları başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanım, itiraf ediyoruz ki bizler sizlere bu saldırılar yapılırken size karşı görevimizi yerine getiremedik. Sizin ümmeti ve dava kardeşlerinizi savunduğunuz gibi biz sizi savunamadık. Bu şer odaklarına karşı bir ruh duvarı oluşturmakta eksik kaldık. Borçluyuz size. Bundan sonra arkamızda daha dinamik bir gençlik göreceksiniz. Size ve ailenize uzanan her dile bundan sonra demokrasinin bize sağladığı güvenceler içinde hukuk dışına çıkmaksızın cevaplarını vereceğiz. Toplum içinde, sosyal medyada sizi biz savunacağız. Size uzanan dillerin dersini biz vereceğiz. Salondaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızın önünde söz istiyorum. Hazır mısınız? Bugünden sonra toplum içinde, sosyal medyada hazır olacak mısınız? Hazır olacak mısınız? Rabbim bizi imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Rabbim bu ülkenin üzerindeki kara bulutları en kısa zamanda dağıtsın. Rabbim bize Osmanlı torunu olarak dedelerimizin zaferlerini nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim size güç versin. Rabbim size zaferler ihsan eylesin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Gururluyum. Zira karşımda Selçuklu'nun Osmanlı torunlarını gördüğüm için gururluyum. Karşımda dinamik bir cumhuriyet neslini gördüğüm için gururluyum. Bu gençlik tarihi That's a beautiful uh, speech, and I agree with him. um, Erdogan has done uh, quite a bit uh, for uh, Turkey. Like he said, you know, he's always uh, been there to help the, the poor. He built the nation to some extent, right? Like I said, you know, he got rid of the debt for uh, IMF and he has done multiple other things in uh, Turkey as well as outside of Turkey by helping, for example, in Iraq uh, as well as in Syria, and uh, you know helping the uh, uh, refugees of Palestine, and also you know in in uh, Africa, and as well as I believe they had like some part in Afghanistan too. So you know wherever, for example, people need help, they try to give the help, and if they've kept so many refugees in the country too, right, and that put a lot of pressure on the economy. but alhamdulillah, you know Allah subhanahu wa taala has blessed them because they're trying to do good allah subhanahu wa ta'ala is on their side right we have to keep in mind uh, that um, Musa alayhi salam didn't get drowned by the, the by the water um, Yunus uh, alayhi salam he was in the belly of the whale but Allah subhanahu wa ta'ala took him uh, out and uh, I believe Ibrahim alayhi salam the fire didn't uh, burn him so